Vale, bueno, eixo, egunon. E, agian baten bate pentsatuko du oso ausarta izan naizela horlako gai bat eh, aukeratzeko, baina ba, guztiz konfundituta dago. Zergatik, ba, bertsio hau duela amarregun atera da, eta seguru nago inor oraindik ez duela probatu, ez da? Inor probatu du, hiru bat? Ez, zu bai, felizek, bueno. <laughs> orduan, inor ez daki gai honi buruz, orduan, hankas hartzen baldin badet, ez da inor enteratzen. Bale, bueno, ba, e, xantik esan duen bezala, tolosatik nator, ikastetxe, bueno, eskolako ikastetxe batetatik, irukide, eta jabi ulongo naiz. E, bueno, horre irudikatzen dut nire Twitterreko, zea, e, eh, irudia, eta hoi, profesor siesta segurasko ez gutuko ez dute, profesor siesta edo barrio sesamon ateratzen zara, bueno, hoi, naia da, eh? osea, desira da, berez, siesta gutxi, gutxi egiten ditut. Bueno, hasi baino lehen, e, nik uste e, zoriontzeko, aipatu dezute, baina nik uste zoriontzeko ordua da baitare, e, eh, ba, Mudel Mute Euskadi, ja, amar urtez, e, ospatu dugu, nik ez dut beste inon ezagutzen horrelako Azkenean, erakunde desberdinak, eta guztiz desberdinak, eta batzutan igual, inkluso, ba, erdi, ez, kontra egiten degula, eta amar urtetan, eh, ba, eh, antolatzea horrelako zerbait, eta Euskadin, eta ez beste inun ez ezagutzen horrelakorik. Nik uste dut zoriontzeko zerbait dela. Eh? Egia da, eh? Egia da. Bueno, esan bestela, e, tolosako ira, irukide nator, eta guain momentu baten e, utziko ia zuten ere liburu, eh? ebeni hablar de mi libro, eh? horregatik argazkia. Eh? Bueno, e, guk duela amaika urte, eh, eh, e, mudel muta Euskadi sortu baino, urte ba lehenago ja, e, gure lehenengo mudela edo eraiki genuen. E? Domeinu bat ikaslagun.org e, erreserbatu eta hasi ginen, ba, hasi ba, gauza guztia bezala, ba, bikatu. Eta poliki-poliki ba, gaur egun esan dezakegu ia eskolako euneko eunen, e, bo, irakaslegoaren euneko euna erabiltzen duela e, beti bezala, batzuk gehiago, gutxiago, eta iratxe komentatu den bezala, ba, bakoitza bere moduan, eta bere... E, bueno, kompetentziak. Eh, hor daukagu, e, ziberri 2000 eta hogei, eta horretik baita ere beste, beste lege batzuetan, ba, kompetentziak ezarri behar diala, eta kompetentziak ebaluatu behar ditugula, eta... E, baina, bueno, hortan e, badirudi pixkat gerota seriago dago, ezta? Gero egia da baita ere, e, ba, azkenian ere, ba, hor kompetentziak, baina azkenian ere ebaloaketak daude, eta notak, eta zenbaki notak jarri behar dira, eta hor pixka kontrasana bat dago, baina. Bueno, ez, ez iberrik zer esaten digu, ba, dauzkagula hor oinarrizko kompetentzia batzuk, E, eta e, baita ere, e, zer nahi dugun, zer motatako ikaslea nahi dugun, e, irtera profila bezala, ezta? E, ba, oinarrizko hezkuntza bukatzen duenean, nolako ikaslea izan behar du. Eta, ba, tarte horretan, e, kompetentzien oinarritutako ebaluazio bat ere, erabili behar degula. E? Eh? Bueno, e, mudelek e, bat behatzi bersioan, Halako e, gerturak eta bat egin zuen e, kompetentzien inguruan, ez da? E, outcomes edo deitzen zen ura eta euskeraz ikase maitzak edo deitzen zaie, talako mm, gerturaketa bat egin zuen. Baina e, urte asko zegonda hor e, kompetentzien asuntoa bueltaka eta bueltaka, baina ni uste e, oso ondo asmatu dute e, benetan ondo egin arte hor e, mantentzea eta itxoitea eta e, hori da, duela amarregun atera e, bersio honetan, e, ja, ezarri dute e, kompetentzia bidezko hezkuntza, eta ni uste oso modu eraginkor eta ondo e, ondo dagoen batean. Nik uste eh, opari bat dala, eh? eh? oso ondo montatuta dagoelako eta e, bueno, azkenean lehen esan dugun bezala erraminta bat da eta erramintak ez du ziurtatzen ba, prozesua ondo egotea, baina, baina erraminta behintzat oso oso ona da, eh? iruditzen zaitu oso ona da. Eh? kompetentzien bidezko hezkuntza edo kompetentzi base... eh, E, e, zer da? E, education, hori da. <laughs> bueno, a ber, guain pixka bat, e, zea batzu, kontzeptu batzu. E, sistema honetan, lehenengo kontzeptua. E, kompetentzi egiturak, e, edo frameworks e, deitzen dio ingelesez. Orduan, hor, definituko ditugu kompetentziak, Gainera, definitu dezakegu nahi ditugun egiturak, bersioak, gorde, bersio hau, berri, bersio berri bat egiten dut, eta hor antolatzen ditugu kompetentzian eh, arbola bat bezala, ezta Ba, kompetentzi nagusi hau dago, eta hemen beste bat, eta honen, eh? Vale, hori da e, eh, kompetentzi egiturak, eh? lehenengo kontzeptua. Bigarrengoa, ba, hor ostoak edo kompetentzia dira. Eta kompetentziak izan daitezke, ba, beste ba, gurasoak euki ditzake edo kumeak eta eta gero baita ere beste kontzeptu bat e, guk definitu dezakegu konpetentzi horiek e, nola betetzen diran, eh? Adibidez, ba e, horre definitu dezakegu k bat bi bat iru eta bat lau guz, irurak betetzen direnean orduan bestea betetzen da, edo puntuak eta bat ematen danean orduan e, gurasoak betetzen dira. Eh? Bueno, minutu bat. Bai. Eh, definitu dugu e, eh, kompetentziak eta orain horren eh, hori e, zehatuko ditugu, e, taldeetan sartuko ditugu, orduan hau oso malgua da, ze erabaki dezakegu ze kompetentziak ze taldeari dagozkion edo ze ikasle e, partikularrei baitare. Gero ikastaroetan esango dugu, bueno, ba, ikastaronetan, ba, matematikako ikastaronetan sartuko dugu kompetentzia hau, hau, hau eta hau, Eh? Hori erabiliko ditu, kompetentzio horiek eta gero inkluso baitare jardueretan esan dezakegu da. Jarduera hau kompetentzi horri honi dagokio, eh? Eta kompetentzia hau nolabait e, neurtuko du. Eta gero jarduera edo edo edo ikastaro horretan E, erabakiko dugu kompetentzi horrek zer egiten duen, ezta? Edo ez zer ez, edo erantsi berdan evidentzia bat o, kompetentzi hori egiaztatzeko edo bidali berri, berri gusteko edo ja automatikoki esaten digu, bueno, ba, jarduera hau egin baldin badu, horrek esan nahi du kompetentzia hau beteta dagoela, eh, automatikoki. Irakasleak hau guztia egin dezake, eh? ba, e, gaitasun hau dauzka, eta ikasleak hause beste hau. Bueno, nik zea makina potentea dala eta hoen gelditzen erabiltzea. Bi esker Bi esker baderarik ez